Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady fahafiton'ny volana mey telo amby roapolo sy roa arivo amin'ny ora maraina hatramin'ny alatsinainy fahavalon'ny volana mey telo amby roapolo sy roa arivo amin'ny ora maraina. Tsy misy ny filazana manokana makasika ny alondrandro. Morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Hanorana mitsokotoko ny andro. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho valo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby telopolo kilaometatra isan'ora. Hanonja be ny ranomasina, avy ny onja iray faingo telo ka hatramin'ny roa metatra. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro, An'Ora Tandrifin-drahona izay hatevina indraindray. Morontsiraka andrefana indray. Tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa. Andrahona tsitokotokona ibaliaka ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sipoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora. An'onja be ny ranomasina avy ny onja iray faingo telo ka hatramin'ny roa faingo dimy metatra. Hisy alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjona Ankaboa. Hatrany amin'ny tanjona vilan'andro, andrahona mitsitokotoko ny andro. Ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho sipoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilaometatra isan'ora hatratra valo amby roapolo kilaometatra isan'ora manakaiky an'i Besalampy. Adin'ny mpanonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onja raikitra amin'ny iray faingo efatra metatra.